hello and welcome friends C language के बारे में बात करने वाले हैं और सी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि कन्वर्ट करेगा किलोग्राम को ग्राम में तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेना है कोड ब्लॉक्स मैंने ओपन किया आपके पास जो भी आईडी है उसे आप ओपन कर सकते हैं और यहां पर फाइल पे जाकर के आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो ये हमने क्लिक कर दिया अब यहां पर आ चुके हैं हम आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम बना लेते हैं मेन फंक्शन तो ये बना लिया हमने मेन फंक्शन ठीक है मेन फंक्शन को लिखने के बाद यहां पर करली ब्रेसेस को कर लेते हैं ओपन करली ब्रेसेस ओपन कर लिया अब यहां पर हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे कौन सा data type float data type ठीक है फ्लोट डेटा टाइप को यूज करने के पीछे रीजन है कि अगर हम पॉइंट में भी टाइप करना चाहें तो वो टाइप कर सकते हैं ठीक है तो एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं किलोग्राम के नाम से ये बना लिया किलोग्राम कुछ इस तरीके से और किलोग्राम बनाने के बाद हमें क्या करना है सेमिकोलन देना है सेमिकोलन देने के बाद यहां पे प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट करवाएंगे तो यहां पे लिखते हैं प्रिंट है प्रिंट करवाने के लिए और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर हम देंगे लाइक एंटर यहां पर लिखता हूं मैं एंटर इन केजी और किलोग्राम कर सकते हैं केजी कर देता हूं मैं इंटर इन केजी ठीक है तो कुछ भी केजी में आप एंटर करिए ओके यहां पर टर्मिनेट करता हूं इसको टर्मिनेट करने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे क्योंकि यूजर इनपुट करेगा ये तो इसीलिए लगाता हूं स्कैनअप स्कैनअप लगा दिया यहां पे डबल ट्रेड कोर्ट्स को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद क्या करना है चूंकि फ्लोट वैल्यू है अब देख सकते हैं यहां पे फ्लोट लिया है हमने तो यहां पे क्या लगाएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर बिल्कुल ठीक परसेंट एफ तो यहां पे लगा दिया हमने परसेंट एफ अब ये तो काम हो गया हमारा यहां पर आएंगे कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद क्या करना है आपको सिंपली यहां पर लिखना है एंड का साइन लगाना इस तरीके से ठीक है तो ये लगा दिया हमने और इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ ठीक है इसे हम प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या कहते हैं एड्रेस ऑफ और हमने बनाया है किलोग्राम तो यहां पर सिंपली लिख दीजिए किलोग्राम इस तरीके से लिख दीजिए बस काम हो गया है यहां पर कर दीजिए टर्मिनेट टर्मिनेट करने के बाद एंटर करके नीचे आते हैं अब यहां पे क्या करना है एक और वेरिएबल बना लेते हैं ठीक है यहां पर मैं क्या करता हूं एक और वेरिएबल बनाता हूं वो कौन सा वेरिएबल होगा वो ग्राम के नाम से होगा ठीक है ग्राम जी आर ए एम ये लिख दिया हमने अब हमें करना क्या है यहां पे एंटर करके नीचे आना है जैसे ही नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर ये जो ग्राम है वो फ्लोट में है ठीक है तो आपको क्या करना है सिंपली यहां पर लिखना है gram is equal to kilogram into one thousand क्योंकि एक हजार ग्राम बराबर एक किलोग्राम होता है तो इसीलिए मैं वन थाउजेंड से इसको कर देता हूं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने के बाद टर्मिनेट कर दीजिए काम बहुत ही आसान हो गया है यहां पे लिखिए प्रिंट एफ कुछ इस तरीके से ये लिख दिया हमने प्रिंट एफ प्रिंट एफ लिखने के बाद डबल कोर्स को ओपन कीजिए और यहां पर दे दीजिए आप परसेंट एफ ठीक है परसेंट एफ यहां पे लिख देता हूं gram okay double trade quotes को क्लोज करेंगे कॉमा लगाएंगे और यहां पर ग्राम को प्रिंट करवा देंगे ठीक है तो ये करवा दिया हमने प्रिंट काम हमारा हो गया है अब इसको करते हैं सेव इस प्रोग्राम को यहां पर जाकर के सेव फाइल पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे ही मैं कर लेता हूं इसको सेव तो मैं इसे केजी के नाम से सेव कर देने वाला हूं तो यहां पर लिख देता है केजी और डॉट सी लगाना मत भूलिएगा सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो ये हमारा प्रोग्राम बनकर के तैयार है अब एक बार इसको कंपाइल करवाते हैं तो यहाँ बिल्ड पे चलते हैं और कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही कंपाइल पे क्लिक किया तो देखा आपने कि ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया कोई एरर मैसेज नहीं आया ठीक है और अब इसको रन करवा लेते हैं तो ये करवा दिया हमने रन अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर इन केजी तो चलिए किलोग्राम में लिखते हैं एक किलोग्राम की बात करते हैं यहां वन लिखा मैंने सिंपली वन तो एक किलोग्राम बराबर कितने ग्राम एक हजार ग्राम आ रहा है ना ठीक है चलिए इसी प्रोग्राम को दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं यहां पर क्लिक कर देता हूं मैं फिर ये रन हो चुका है अब पांच किलोग्राम बराबर देखते हैं कितने ग्राम होते हैं तो यहां जैसे ही फाइव टाइप किया तो आप देख सकते हैं पांच हजार ग्राम आ रहा है ठीक है अब फिर मैं क्या करता हूं एक बार और इसको रन करवाता हूं ये रन करवाया हमने इस बार हम क्या करते हैं डेसिमल में टाइप करते हैं देखते हैं लेता है या नहीं टू ये जी में है ठीक है तो टू किलोग्राम को ये ग्राम में कन्वर्ट कर रहा है और यहां सौ ग्राम होते हैं टू किलोग्राम में ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी आपके कि इसको कैसे बनाना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you for watching this video